أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا راج موبايل اخو بخير اخو راج موبايل السيدات والسادة الأكارم باسم منظمة بارتنرز الدولية للإغاثة والتنمية نشكر حضوركم الكريم ونبارك لكم ولنا افتتاح هذا المركز مركز الشهيد إريش وهو أول مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة فوافقت المنظمة على تقديم الدعم اللازم على الفور وذلك انطلاقا من مبدئها الأساسي ألا وهو تقديم الإغاثة والدعم للأطفال في مناطق الحرب على رأس أولوياتنا nueva